السلام عليكم كيفكم حبايبي ان شاء الله طيبين اليوم جيناكم فيديو جديد ومختلف عن مدينة كونيا الفيديو هو عبارة عن كلبك واديسي واللي هو حديقة الفراشات بتمنى لكم مشاهدة ممتعة يلا معنا قونيا Tropikal Kelebek Bahçesi واللي هي حديقة الفراشات الاستوائية المشروع هذا هو يعد من أضخم المشاريع الموجودة في تركيا واللي مقدمة للشعب ولدعم السياحة فيها طبعا المشروع هذا تم افتتاحه عام 2015 من قبل بلدية سيلجوكلو التابعة لبلدية قونيا الكبرى طولت مدة بنائه تقريبا سنتين والمشروع هو عبارة عن حديقة مساحتها 385 ألف متر مربع وفيها حديقة الفراشات وبرج المعجزات وحديقة الزهور وكان بودي أصور لكم الحديقة كاملة لكن بسبب الطقس الغائم برا ما صورت غير حديقة الفراشات طبعا البناء هو عبارة عن لوحة فنية على شكل فراشة بتوصل مساحته ل 7200 متر مربع أي ما يعادل مساحة ملعب كرة قدم تقريبا والبناء مغطى بالزجاج بشكل كامل ومستخدم فيه تقريبا 1500 لوح زجاجي غير هيك حائز على أفضل تصميم معماري في فئة المباني العامة من قبل هيئة بريطانية وتعد الأول من نوعها في تركيا وأكبر حديقة للفراشات في أوروبا طبعا الحديقة من الداخل مصممة على أنه توفر جو استوائي للحشرات اللي موجودة جواها درجة حرارة من 25 إلى 28 درجة مئوية ورطوبة 85% إن الفراشات تعتبر من الحشرات ذوات الدم البارد يعني إذا كان الجو بارد ما بتقدر تطير الفراشة وطبعا بعتذر منكم أصدقائي لأنه تسجيل الصوت راح يكون من وراء الكاميرا بسبب الجو الحار اللي موجود جوا المبنى ويلي ما ساعد انه اتصور وانا امام الكاميرا ما راح اطول بالحكي راح اترككم تحضروا الفيديو وتشوفوا كمية الجمال اللي موجودة في هذه اللقطات الحديقة من جوا فيها تقريبا 98 نوع من النباتات الاستوائية وعشرة آلاف فراشة من 40 نوع مختلف وكل هذول تم جلبهم من مناطق مختلفة مثل ماليزيا، جنوب أفريقيا، الهند، جنوب كندا وإندونيسيا وطبعا في حشرات تانية غير الفراشات لكن بعض الأقسام كانت مسكرة بسبب بعض التعديلات طبعا أصدقائي مثل ما ذكرت لكم في 10000 فراشة من 40 نوع مختلف لكن أنا راح أعدد لكم كم نوع موجودين في الحديقة النوع الأول هو إليكسيا سبارداليس وبتواجد بالمناطق المظلمة في الغابات وطول أجنحته من 40 إلى 50 ملم والبلدان اللي بتواجد فيها هي الهند فيتنام ميانمار ماليزيا والصين النوع الثاني هو فيندولا ديجوني وبيصل حجم أجنحة الذكر من 34 إلى 38 ملم والأنثى من 43 إلى 45 ملم ويتواجد في شرق إندونيسيا والفلبين بشكل عام في شرق آسيا النوع الثالث هو Common Rose ومتواجد في سريلانكا والهند وفي الصين وطول أجنحته من 80 إلى 100 ملم وبتميز بلونه الأسود والنقاط الحمراء الموجودة على ظهر الأجنحة النوع الرابع اسمه Blue Morpho هذا النوع بيتواجد بالمكسيك والبرغواي يعتبر من أصغر أنواع الفراشات بيصل حجم أجنحته من سبعة ونص إلى عشرين ملم والنوع الأخير اسمه جيانت أول ومكان تواجد هذا النوع هو غابات الأمازون الماطرة واسمه باللاتيني كاليغو ميمنون ومعنى الظلام أو الظلمة وما ممكن تشوفه إلا عند الشروق أو قبل الغروب والنقاط المرسومة على أجنحته على شكل بومة تعطيه لقب الفراشة البومة وتعتبر من أكبر أنواع الفراشات الموجودة بحجم أجنحة يصل من 110 إلى 150 ملم على الرغم من أن الفراشات تعد من فئة الحشرات وكلمة حشرة كلمة مقززة نوعا ما إلى أنه تعتبر من أجمل المخلوقات الموجودة في الكوكب بألوانها الزاهية وأشكالها الجميلة والمختلفة وكمان لها دور هام في التوازن البيئي بحيث أنه بتساعد في عملية إلقاح الزهور وراح أذكر لكم بعض المعلومات عن هاي الكائنات اللطيفة غذاء الفراش الأساسي يتكون من رحيق الأزهار وماء الفواكه التالفة وروث بعض الحيوانات بعض أنواع الفراشات ما عندها حاسة السمع وبتعتمد بشكل عام على المستشعرات الموجودة في راسها نظام التنفس عند الفراشة ما فيه رئتين وهو عبارة عن أنابيب موصولة بثقوب موجودة على ظهر وجوانب جسم الفراشة الفراشة عندها مستشعرات للتذوق موجودة في أرجلها والإناث غالبا بتكون أكبر من الذكور بالحجم وبتعيش عمر أطول ورغم حجمها الصغير تستطيع حمل أوزان تزيد عن وزنها إلى 50 مرة والفراشة بتمر بأربع مراحل في نموها تبدأ ببيضة بعدين يرقة بعدين تتحول لشرنقة وبعد الشرنقة تصير فراشة مكتملة وعمر الفراشة يتراوح بين 20 إلى 40 يوم كحد أقصى بعد السينما نوصل لمكان هو عبارة عن قوقعات يكون موجودة فيها لمحة عن الفراشات والحشرات اللي موجودة في الحديقة هون ويلا نشوف سوا شو موجود هون بالقوقعات قبل آخر محطة من الحديقة بتوصل لهذا المكان اللي هو عبارة عن ماركت فيه هدايا شغلات لها علاقة بالفراشات ويكون شغلات حلوة وهيك بنكون وصلنا لآخر محطة اللي هي عبارة عن مركز ثقافي بقدمه فيه أنشطة علمية للطلاب والناس العادية بجميع الأعمار وهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو بتمنى تكونوا انبسطتوا بالمشاهدة ولو عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعمونا بال like وال share وال subscribe. والى اللقاء في فيديو تاني